Yo. Yo, dalej liczą, dalej liczą, jaką cenę ma świat Dzisiaj masz piękny pałac, jutro tylko dom z kart Ile jesteś dla nich wart? Ile jesteś w stanie kupić? Wyłącz myślenie i dołącz do grupy 1984 to mój numer ID Wielki brat strzela z drona, a nie tylko patrzy Dalej liczą, dalej liczą Jaką cenę ma świat Dzisiaj masz piękny pałac, jutro tylko dom z kart Ile jesteś dla nich wart Ile jesteś w stanie kupić Wyłącz myślenie i dołącz do grupy 1, 9, 8, To mój numer ID Wielki brat strzela z drona Nie tylko patrzy Ganges, OS Studio e, Miksy w przygotowaniu, kolejny numer nagrany dzisiaj Kim oni są, kim oni są Czekajcie na to, to będzie 8 konkretnych kawałków prosto z tego studia. Do usłyszenia.